ولو عطوني كنوز الأرض رح قلن حرية وبس رح قلن حرية وبس بالفعل الواحد ما بيقدر قيمة صرمايته إلا لما يروح على بيت خالته كنت مفكرها أداة للانتعال ومحدودة الاستعمال اكتشفت إنه للصرماية طعمة مرة أحيانا بس أحيانا نعمة لأنه ممكن تكون مخدة مريحة رغم وجود الريحة لتنام نومة مستريحة أما عن بذر الزيتون اللي كنا نتركه بالصحون طلع له استعمالات مفرحة مع شوية خيطان فينك تعمله مسبحة واكتشفنا انه بعد المعاناة والتعب ممكن نستخدمه ببعض اللعب الأسود فريق والأخضر فريق وممكن تمصه لتبل الريق واوعى اوعى تحتقر اي حجر او بحصه لانه استخداماته لا تعد ولا تحصى البعض بيستخدموها للتخطيط والكتابة وممكن لحساب الوقت أو مضاد للكآبة أما إن كنت فنان أو رسام فبحصة صغيرة بتعيشك بعالم الأحلام ولا تستهين بأي قماشة لأنه ممكن تخفي هويتها أو شي شقفة شاشة المعنى إنه البني آدم محاوط بالخيرات والنعم لا تقول مطالب بإيدي شي وحالتي عدم أنا يلي كلمة بتساعد فكرة بتساعد بلدنا بدها كل السواعي رح وصدقني لا تستصغر شي حولك والحجر اللي ما بيعرفك بفجر حرية وبس